Chicos, en el día de hoy os traigo los mejores momentos que hemos estado jugando <laughs> en Fortnite desde los directos de Twitch con vosotros, así que no os los perdáis si queréis estar jugando también conmigo a Fortnite, así que no olvides suscribirte al canal porque eso me ayuda a seguir creando contenido, apóyame con tu like y nada chicos, lo dicho, vamos a estar viendo los mejores momentos, las mejores kills y dentro vídeo. ¡Hey! ¡Muy buenas monstruitos! cargado. La Milana aprende a conducir. <laughs> no, la Milana sabe conducir, que está conduciendo el tú. <laughs> Toma por culo. <laughs> Acá puerca. comiendo la boca, vamos. A tu casa. Just like a spark that's breaking out Can't make a stop, can't turn back now We know that there's no room for doubt Hay otro más, hay otro más, otro más. in my bag, now the hoes come through And when that bitch get on the then the bitch old news Look, I'm here to make you mad, I don't know about you They told me talk my shit, I started talking the truth Little bitch, this, this, this, this, this a party on